Você bebe café de Wilkins? Não! Uh, oh, tá. Por que você fala isso? Tá te menção. É o café de Wilkins! Você bebe chá, Wilkins? Não, e oi, filho. Chá isso para mim! E vai ser legal! O café do Wilkins é o melhor do ano!